hi teach molo mam ninjani mkhona ninjani uthi heyi siyaplatha khona endiqoba ukwenza laa nto ki-baseline assessment apha okay nabantwana ngoku endizama ubohlulahlula apha kwee-groups zabo oh, eh. ke ngokwelandi ke ngokwezilwanyana ndinee-lions mm. nezebra so ke mm. ndisazama loo nto yentoni isiXhosa okanye English. Okay. Eh, English man. Okay. Khani kumbu sithi nala ntekela workshop wawuye kuyo kanye ne malunga ne baseline no groupisha abantwana. Uzawunceda kakhulu uqobele. Because iwes kaloku andithi nje uchanile le nto yenzayo. Yaqona yoba uba groupisha. Eh. Kuba kaloku ngoku xa ubasa emethini eh. ndelandelayo, ne? Eh. Kufuneka uqinisekiseke ngoku ntoba banencwadi ebalingeneyo. Okay. Ne? Mm. Kuba kaloku xa uthatha incwadi enzima kakhulu for igroup, mm. ne? Mm. i- uye ungakwazi umuva naloo group iwas by english ke ngoku and um, so xa usithi wenze i-baseline actually you, you are really on the right track Oh, ndiyavuya mem, ndiyavuya. So ohliwe ndilenza ngalo apha barayithi ngoba ke ndi- ngoba befunda nje ndiye ndatikisha igama lomntana ngamnye akwazi ulifunda Okay. ngohlobo olululo. Yeah. Apho ndibona khona ndimnike yafu. Uh-uh. Mhlawumbi mandithibe xa kwengula ngula R ka R. Andiphindaphinde ndiqome ndimnike yafu ke ngoku. Then ndiye nditotalishe apha ndibasentsho ndizama ukuthi kubonisa uba ndibagruphisha ngokwescore umntana asifumeneyo ngasinye mm. then ke ngoku abo bakufuphi o-11 and a half yeah. babeka bodwa bezi-lions izawuba nokwela group yami phaa kwela nqanaba liphezulwana yes yintoni bwenze yintoni ezi zii-flash cards bendenze ii-flash cards kuba eyi igroup yam ukuba suka phaa kagrade one bayaqala udibana nilalika nesingesi okay. ndiye ndazama kuqala uba mabandibafundele ngelona nto ngencwadi yeah. esenqanabeni elisezantsi akagrade mm-hmm. one mm-hmm. yeyi hayi ndisokolo nam ndangenayo kule yesibini ndaqomba into ewanjenzi mandithini mandikhangele amagama ekunokwenzeka nokuba yawazi esingesi mm. ndimane ubafleshela ndibafleshela emveni koko ndenza ilantika isentence ngela magama ke ndibefundo somzekelo leg yeah then isentence yam iza kuthi i have two legs okay so ke njalo njalo Oh. so ke ndiqhube ngolo hlobo ibasela nasesmane kayo nto yoba ndingxamile uba masenze ezi gruphu kwenzela abantwana bam bazokwazi nokupractiza ndibaqhube ndibaqhube ndibaqhube babe kwilevele engasentla kakhulu